哎呀！ americano.

おっきれいだ。 こちらの僕らの戦艦で初めて開発されました中継砲台で言いまして実は防衛省の Ancora? Ancora? Oh. Ancora. Avanti. Uh. Oh, oh. 吠えるね。え吠えるね。吠えっちゅうね。 あ、返さないかな。うん またなんか登録してほしいと。うん。 Thank you.